Bueno, kaixo egunon. Xabier kalkulatu den denbora ja pixka pasadu goi minututan. Horra, zaiatuko <laughs> naiz ni maiketarako bukatzen dugun eta kafetxo garaia onde mateko. Bueno, ba, asko nik hemen markatuta ditudan aia Xabierrak aipatu ditu, orduan hori saltatuko ditu lehenago gero zuek eukitzeko aurkezpena osoa hemen, Baina, bueno, gaia da kompetentzia digitalak ikasleen eguneroko ekintzetan eta horretan hori adierazten saiatuko naiz, hemen irudietan ikusten duzu ikusten dezute gelan ikasgelan ikasleak. E, Atalauek adierazi ditugu, baina pixkat borobiltzeko diskurtzoa hemen ere txertatuta ditut, ba, marko pedagogikoa egun hauetan aipatu duen bezala ikaslea da protagonista, irakasle kompetenteak behar ditugu, baina ikasleak kompetente izan daitezen, orduan askotan irakasle kompetente digitalak, hain kompetenteak ez badire ere ikasleak lanean jarriz e, hori lortu daiteke. Orduan, horretara, nik uste eta usardia dala pixkat e, egin behar dana gehiago. E, kurrikuluma, ba, azken, azkenean behar dugu ere kurrikuluma kompetentzietan oinarrituta, ez zibarrik markatzen du bezala, egoeretan, ikaslari egoerak eman, eta pixkat autometodologikoa ere importantea da. Ben jarri dizuet, Linda Castañeda oenda dela gutxi lakurri detelako eta pixkat egun hauetan ere aipatu da, berak eh, azaltzezuna, ba, pixkat edukietan edo oinarritu beharrean ikaslei sorkuntza edo poner en marcha experiencias de aprendizaje a los alumnos, horretarako alditugun baliabide guztiak erabili eta gure misioa edo gure egitekoa ikasleen kompetentziak garatzea da eta horretan eh, jardun behar dugu hauek ere dira, ikaslearen gan zentratutako ikasmateadak edo egoera behar ditugu, ikertzera bultatzen dituenak informazioa bilatzera, testu inguru batean egoera esanguratsuak, bueno, hau edanak behin da berriro, ja buruz jaigo dituzue. eh? Gure ikuspegitik, gaztolen ikuspegitik Euskal Kurrikulumean ditugu eta pixkat gauza berdintzua da, guk oinarzo kompetentzia metadisziplinarra deitze diogu, eziberrik zehar disziplinarrak edo deitze dionak, kompetentzia disiplinarra ditugu eta azkenean zuek irakasle moduan arloetan lan egingo dezue. Ordan, era bakarra da kompetentzia digital hori modu transversalean edo meta disiplinar ikuspegi horretatik, izaera meta disiplinar horretatik lantzea. Ordan, azkenean zein da erronka gu daukau eredua, guk ere pixkat, eta nik eredu aman komun horrek laguntzen digu, toke guztietatik pixkat hartu degun eredua dikomerako, oi, kompetentzia digitalerako dikom eredu hori da. Guk ere gure irtera profilak ez eziberri markatu dituen, batera jardun duen pixkat eh, horren garapenean, orduan guretzat markatu ditugun irtera profilak ere berdinak dira, helburu horren lorpenean gaude, eta arloetatik irakasle hitza izango da kompetentzia digital horren eh, ezitzaile ere. bere arduran Momentu honetan matematikako irakaslea da matematikako irakaslea eta zehar edo kompetentzia metadisiplinarren irakaslea ere, eta horren tartean kompetentzia digitalarena, gaur tokatzen zaigunarena. Men saiatu naiz arlo batzutan, ordan hasi deu naturzientzietako lehenengo e, ba guk egin dugun lehenengo ausnarketa da. Arlo bakoitzak edo disiplinarteko egiteko bakoitzak zerrekarpen egiten dio kompetentzia digitalak arloari ze. Arlo bako itzapiskat espezifizidade batzuk baditu. Badaude, kompetentzia digitalean beti egin beharko ditugun gauzak informazioan bilak eta metak eta hoiek beti egingo dira eta arlo guztitan eta egoera guztitan gertatuko dira. Baina badaude gauza batzuk arlo batzutan gehiago egiten diranak bestetan baino eta espezifizidade hoiek ere garatu behar dira. Ze azkenean, irakasle guztien artean, aurrekoan jarri deten honetan, denen artean garatu berko da kompetentzia digital hori. Zoran, ezin dugu eh, irakasle guztiak gauza berak errepikatzen, denen artean osatu berko deu ikaslearen irtera profil hori. Zoran, adibidez, natur Zer egingo du, ikerketa zientifikoa da gai nagusi bat natur zientzietan. Ordan, ikerketa zientifiko horretarako informazioa bilatuta bar, baino iturrien balorazio edo fidagarritasuna iturri egokiak diran horrei garrantzi berezi emate, emate zaio eta eman behar zaio e, eh, ingurule horretan. Simuladoreak dira beste gai importante bat zientzietan. Eh, laborategira joan gaitezkenean joango geratan tan esperimentu praktikoak eta kalera atera berko dugu, eta gauza idanak ere egin behar dira, lehen Xabiarrak esan du, honek ez du esan idana digitalean egin behar deunik, ez ez. Baina, simuladoreak albideratzen digute, egoera errealan egin ezin ditugun gauza hoiedanak egiten, eta pertsona pentsatzen jartzen gero ikusiko ditugu matematikako adibideak, gutxiago eragiketa, gutxiago kalkulo eragiketa, koiek, ba, bazkenean, oain makina batek egiten dituelako, eta gehiago pentsatu, jarri egoera desberdinetan jakin nola irten bideatera egoera hoietan. Oie dira espezifikoak gero beti eukiko ditugu, ba, kontzeptu mapak, oza, pentsatzen ikasteko, zehar disiplinartekoak, arlo guztietan txartatuko dira eta horrek libratuko ditugu, baina espezifikoak badaude. E, hizkuntzetan, e, ba, hizkuntzak azkenian komunikazio irizpide horrekin aspalditik daude. Osea, e, hizkuntzak pasa zuten bere garaian, e, ba ez dakit gehiago e, aditzak errepikatzetik eta eklinabide ikastetik beste goera batera pasaziran ja denbora da beste eremu batean lanean daudela, baina baliabide digitalek albideratzen digute denbora eta espazioa gainditzea. Tordan, komunikazio digin daiteke gelan kanpoan dauden batzukin, etu inein edo horrelako gauza ba, eh, baliabideak erabiliz edo egin ditzakete eh, hori bagela desberdinen artean, bai denbora berean, bai denbora desberdinetan lanak bat ere egiten multimediek hizkuntzetan asko laguntzen dute ahotze desberdinak e, erabiltzera, irakaslearen izango da bat eta beste adituena, beste euskalki desberdinena, hizkuntza desberdinetan, e, ingelesa lantzen nahi baldi bada kanpokoekin, bueno, edanak, eta testu prozesatzailea naiz eta erabiliko deun e, arlo guztitan, hizkuntzetan bereziki, ba, oituta e, ikasleak jartzea, behin eta berriro paperean idazten, e, laburpen bat, argudio testu bat, iritzi testu bat, borradoreak eta e, obetze prozesu bat egin badegu, hori ez talortzen paperean. Ikasleak ez ditu egiten amarri idazlan gai berdinaren inguruan hartu bat borratu, ez ez, horrela egiten dute, ba, bigauzatxo zuzendu eta besterik ez. ordan zaiatzegea geletan hori egiten, ba, testu prozesatzailea erabiliz, lehenengo borradorea, bigarren borradorea, nola gordo, zuzentzaileak erabiltzen, ez da onargarria momentu honetan, zuzentzaile batek zuzentzen dizun akatz bat, idaztea testu batean. Ortografiak, bekarrantzia garrantzia eukidezake bere neurrian, ez da, ba, ez dakit ortografiaren irizpidoetan, baina ezin dana onartu da, zuzentzaile batek zuzentzen badizu, hori jarrita behar du. Ta askotzan tipografia arazoak egite ditugu guk geuk, ez daukagulako zuzentzailea hor jarrita horiek, ba, horietan oitura kartzea, horiek erabiltzea, hori da importante izkuntzetan adibidez. Bueno, horrela, ez ditutan jarri, ez dela buruzea, <laughs> baina hola arlo guztietan dago nola egingo genduken osaketa hori, zer da arlo bakoitzetik garrantzitsua. Eta ne pixka labur biltzen zaiatu naiz, holako eskema batean e, lana. Zer egin behar dugu dauzkagu irtera profilak definituak, bai? ikaslearen irtera profila orokorrean eta bai kompetentzia digitalari dagokion irtera profila, bai lehen eskuntzan eta debeatzen. Arlo guztietatik eragiten diogu kompetentzia digitalari. Eta hori nola egiten du, nola lantzen dugu. Ezkenean ikas materiala bai ikas materialak bai irakasleek sortzen dituzten unitate didaktikoa kompetentzia batean oinarrituta behar dute. Ez bakarrik eduki baliabidetan, kompetentzia horretarako eduki batzuk landu beharko dituzte. Baina definitu beharko dugu kompetentzia bat. Eta kompetentzia horrekin lotutako egoera bat. Ikasleak jarri behar ditugu egoera bat ebazten. Hori da kompetente izatea. Egoera bati aurre egiten jakitea. Berak ditun baliabideak integratzen jakin egoera hori ebaz dadin. Egoera familiak egiten ditugu, gure ikasle egoera bat, egoera hori transferitu beste egoera batera, jakiteko ikasleak benetan badakin integratzen, eta gero hirugarren egoera bat, ebaluazio egoera bat. Bueno, hori da, familia egoeraren kaso, baina baiti da, kompetentzia bat, egoera batean, ekoizpen bat eskatzen duna, beti egoera batek ekoizpen bat eskatzen digu, eta askotan ekoizpen, ekoizpen horretan ikate elementuak edo e, produkzio digitalen badago, edo zerbait digitala dago, ez du beti izan beharrik, baina askotan gertatzen da hori, Eta horretan iristeko azkenean unitate didaktikoan zehar edo sekuentzean zehar hainbat jarduera egingo dituzu egoeraren momentuan integrazio momentu da. Baina zuk hori ikasteko, edukioek ikasteko jarduerak egingo dituzu. Eta azkenean, unitatean jarduera sekuentzia bat eukiko duzu, eta nola integratuko ditugu arlo desberdinetako jarduerak? Ba, batzutan ikate jarduerak egiten, jarduera batzuk preskriptiboki digitalean egiten. Zer bestela, lenguan maite goinik ere komentatu zuen bizka, difuminatzeko edo kompetentzia digitala hor, ba, difuminatua gelditzeko arrisku bat badaukagu. Oran, markatu berditugun ikustet importantea da, edo behintzat e, gero klaustrotan, esaten gauza gauz hau ez da bakarrik irakasle baten, azkenean arlo guztietatik eragiten diogu ikaslearen irtera profilari. Oran, arlo desberdinetan eukiberko ditugu, markatua baguk hauek digitalki egingo ditugu eta hauen bitartez landuko ditugu aplikazio hauek, landuko ditugu ezagutza hauek. Oran, hor, hori guztia garatuz lortuko dugu irtera profila, hau azten da kasu honetan LH-en jarri dut eh, obligatorio bezala, aurre eskuntzan egiten bada, baina lehen hezkuntzatik LH batetik zeira, irtera profil horretarako, eta berdin DBH-en batetik zeira. Eta horrela, bapiskat, garatuko genduke. Bueno, eta guen jarriko eskitzu eta dibideak. Azkenean, nahi ditugu egoerago, bai, bai, bai, hau teoria honetan oso asko esan deu, asko egin deu, eta hau benetan nola ikusten da, zegoera daude, arlo desberdinetako Horan saiatu naiz, ikastoletako praktika batzuk, ikastola errealetakoak eta ikasleek egin dituztenak adierazten, eta arlo desberdinak eta maila desberdinetakoak, DBH-ekoak dira danak, baina maila desberdinetakoak egiten zegu. Momentu honetan, DBH-en egin deu jauzi metodologiko eta kompetentzial hau ja e, martxan jarrita. Momentu honetan, DBH irugarren maila arte, bat, bata, bila eta iruan, ja ikasleak horretan ari dira eta irakasleak ere bai. Hau da horreta ikastolan eraman duten e, gaia, hau beste ikastoletan egin da, baina adibidea hemendik ekarri zuet, natur zientzietan gaude, debatxe lehenengo mailan, arloa beti hor aderazten dizuet, eta horrela da testu ingurua. Zergatik aldatzen da beste planeta lurra salbatzuetati beste batzuetara? Ezkena, natur zientzietan asko galderak dira. Importanteena galderak dira, ikasleak galderak egitea zergatik, zergatik, pixkat gurua eragiteko. Zer baldintzatzen du, lekuta paisaian desberdinak egotea, nolakoak dira munduko paisaiak, hori da testu ingurua. Eta horretan beti egoeran bat azalduko zaia ikaslei egiteko bat, izan deu, kompetentzia batekin lotuta. Eta hemen, jarri zaiena da Euskal Herriko paisaiei buruzko ikerketa bat egitea. Zan deu, zientzietan ikerketak garrantzia handi hartuko dula. Emaitzak haos egiteko, irudiak egiteko, irudiekin apaintzeko diapositibak, eta bueno, hor testuan gero eh, ikusiko ezue horren moldaketa bat egin dukazu honetan ere, ze azkenean gure, gureak proposamenak dira, ikas materialetan dauden proposamena dira, irakasle gero moldatu, egokitu eta abar egin ditzaketenak. Hemen irakaslea gaina hemen dago, Petro da ikasle hauen irakaslea, eta berak eraman ditu gelan, eta jarri dituzte gero blog batean lanak egitea eta produkzioak egitea zaparte gero ere horren zabalkundea e, eh, importantea da. Bere moldaketan, adierazizun pixkat, ba, paisaiak eta e, horrekin lotuta, ba, pixkat aurkezpen hau e, jarri zen ikaslei, harriak, zekai hau pixkat hartu da harriak, paisaiak, bueno, ba, honei bueltatxo bat emateko, harriak, harriak besterik ez edo beste zerbait gehiago. Tordan hemen azaltzen da, Basiriako eskultore baten Eh, eskultore bat, ba, bere herria jasatzen ari dan egoera, ba, horrela harrien eta bertan dagoen paisaietako harrien bitartez, eskulturak eginez e, adierazten du. Ba, horrelako eskultura, ba, ikuste dituzu, eh? nola adierazgarri pixkat horre egiten ari, gertatzen ari dan nola erabiltzen dituzten harriak eta... Zoran, idea honekin, Zate, bueno, ba, han paisai konkretu batzu dituzte, munduan beste paisai batzu daude, eta lanketa hori egiten dute, edukien lanketa, eh, paisaiak, harri, harri tipologiak eta hori dana. Eta esaten da, bueno, hau edanak eta Euskal Herrian ze paisaia ditugu. Oie, aztertzen da, eta ze harri mota urkintuko zen dituzkete zuek, eta ze artelan egingo duzue. Hemen moldaketa egin du, artelan bat egitearena, eta artelan horretatik gero, aurkezpen multimedia, bueno, ba, gero blogean publikatu eta barra. Tordan ikaslek artelan hauek egin dituzte horrekin. Bartuta harriak eta egin dituzte barrien egoak gaina titulo bat jarri diete eta gero aurkezpena hemen QR horrelako eh, kodigo batekin ikusi daiteke ikasleak egin duen aurkezpen multimedia. Baina buelta txiki bat eman zaio. Hau egiteko ere lehenengo materialak, lehenengo egoerak ezagutu berdira eta gero pixkat ba, buelta, bat ematen hasi, baina baitu sepolita. Maitasunaren indarra naturaren kanpaldia. Hau talde bakoitzak egin du pixkat, bere idearekin, eta oso pila badaude, itxasontzi zuria, dordoken familia, zuk, laguni gabeko mundua, bueno, ba horrela daude, debatxe bat de, eta beste, beste bat ere jarri detor, Zatik ez dut Ah, Bai? Behemen beste gela bat. Pasako ez, zebestela. Hau izan daiteke, ba, turzientzetako adibide bat adibidez. Hemen egoera, hau jarri dizue, bazpare gero zuek eukitzeko, zein da kompetentzia, ze beti egoera batekin kompetentzia badago atzean, eta hori da irakasleentzat pixkat importantea, ze egoera hau izan edo beste bat izan, zuek asmatu dezakezue kompetentzia honekin beste egoera bat. Hemen lantzen dutena da, lurrazalaren osaketarekin eta dinamikarekin lotutako ikerketa bat burutzea, hori da kompetentzia eta gai horrekin beti da, gai bat, hor azpimarratuta dauna, eta kompetentzian egiteko bat, ikerketa bat, beti iturri egokietatik informazio hartzen, hor da irakasleak, ze baliogarritasun hori fidat, ze egin dezakezu iturriak bilatu interneten, eta ez izan baliagarriak horre badaitugu, jarduerak, nola landu iturrien fidagarritasuna, baliogarritasuna, webak aztertzea, jarduera pila bat egin berdira tartean horretarako, honetara iristeko eta emaitzen ahosko aurkezpen bat. Hori erregistratzen du eta aurkezpen bat egiten du. Ahos ikasten du, hemen gero aurkezpen bat zeon, ahos da. bai ordan, kompetentzia horretatik egoera hau da edo beste bat. Zuek asmatu ezakezuena edo moldatu ezakezuena. Beste bat, gai honetan bertan, eguzkibe ikastola, galdakoko ikastola, DBH bigarren maila. Hemen, jardueren artean, zesan deu, egoera horretara iristeko jarduerak egingo dituztela unitatean zehar. Bai? Jarduera batean, egin bertzuten, e, berotegi efektu oso geruza, edo euria zidoa, iru gai bat aukeratu, askotan ikasle ere autaketak eta horiek lagabertzaizkie, eta gidoi bat egin. Informazio horrekin, informazio bat, euskarriak emate zaizki askotan, informazio batzutan eman egiten dizke irakasleek, euskarri konkretuak landu nahi dituztelako, eta beste batzutan bilaketetara bi gauzak ere landu berdira, informazioen ulermena, bilaketak egitea, eta horrekin infografia bat egitea. Infografia bat da, produktu desberdin bat, digitala, baina ez bakarri produktu motagatik, bezik, infografia batek eskatzeitu prozesu batzuk, eskatzen du informazioa sintetizatzea, ordan pentsatzen ikasi egiten, hoi edanak ere integratzen dituzu. Infografia bat, infografietarako, eta horrela kontzeptu mapa, horietarako guk aplikazio bat erabiltze dugu, oso errentagarria atzo esatezan e, eh, ikuspegi horretatik gertatu zeguna, luzi txarri zena du, ez dakit zuen, Eta aplikazio horrekin, ba, web aplikazio bada, e, doaina da, eskuntzarako nahi aina e, edukita du eta hemen tutoretza bideotan, jarreta daukat link bat, webgune hau egin degulako e, hau modu publikoan dago, ikate.ekigunea.eus honekin, hor dago luzitxar aplikazio horren tutoretza bideoa eta bar, baina hemen daude guk erabiltzen ditugun, dikastoretan erabiltzen diran aplikazio guztien bideotutorialak, tutorialak, eh, eta hau librean dago. ikate.ekigunea.eu, zizena eta hortikan linka daukazu, eh? Orduan, ikaslei eskatze zaie, beraiek entzun dezaten bideotutoriala. tutoriala batzutan, ba, e, flip classroom da lehen komentatzen eginan horietan, ikaslei batzutan irakasleek zerbait erakutziko die, eta beste batzutan, bitu, zuek ikusi bideo tutoriala, erabili, ikasi, eta gero, gelan erabiliko dugu. Duan, hau da beste... Eta, horri esan da, esate jo gero, ba, egiteko infografia hori, eta gero partekatuko dutela, web horrian, edo gelako blogean, beti azkenian, ia egoera hau guztia bukatzea komunikazio horregatik esate deun e, eh, dikomek egila da ordez, eh, alderantziz daukala, baina eh, prozesu normala da lehenengo informazioaren atala sorkuntzakoa bigarren eta komunikatzekoa hirugarren esatea. Kolaborazio hor da otartean eta hori bai egiten da bidean, baino Dan, adibide bezala hauedia ikasleen lanak ez inungo marabila ez dakizep, ikasleak egite dituzten lan, ba, normalak. Oso no zuloa, ba, esplikatzen dute, eta beraiek hori modu sintetikoa, infografia baten idean, egin dute, bai? Eta beste adibidea, ba, beste olako bada, euri azidoarena. Eta esan adibidea diala arruntak, normala, baina kelan egin behar diranak, ikasleak egiten hasi behar dutenak. Bai? hauek izango liake lehen esan ditugun, eskeman esan ditugun ikate jarduera hoietakoak egoera batera iristeko, jarduerak egin behar diran hainbat jarduera. Beste bat. Adibidez, saiatu nahi hori arlo desberdinetakoa jartzen, gehiago daude DBH 3. mailakoak gure aurtengo ikasturte berria udalako eta irakasle pasaizki gutenean, ba bizkat hauek eman dizkute. Lengua eta literatura arloa da. Eta hemen egiten dutena da, Ke sabemos del mundo en que vivimos? Hemen daude galdera. Beti ia beti testu inguru batean galdera daude. Ikaslea pixka motibatzea eta inguruan daukan e, horretan aritzea. Nos dicen que vivimos en la sociedad de la información, pero qué informaciones nos llegan, quién y por qué se realizan las censuras, de qué temas, hay injusticias en el mundo. Pixkat hori denuntzia bat edo. Tordan, hemen zer egin behar dute. ¿Qué podemos hacer nosotros? Azkenan ikaslea jarri behar erronka batean zerbait egiten dar a conocer en nuestro entorno más cercano algunas de estas injusticias, manipulaciones y denunciarlas con imágenes acompañadas de explicaciones. Piscat, Urida, Eguita, Escate, Sayona. Cada uno seleccionará una imagen y explicará su elección. Y al final realizaremos una exposición con todo ello. Honek, zartarako emate digu gaia, irudien tratamendurako, bat. Eta bide batez, lizentziak, irudioiek lizentziak dituzten, eh, erabili ditzakegun, baimenak eskatu behar ditugun, gai horiek hizkuntzetako gaietan zeharkako gai pila hartu daitezke. Bai gai aukeratzerakoan, zezkeran denuntzia bat edozen gai eta egin daiteke, edo testu argumentazio bat, zan, horrelakoetan aukera asko eskaintzen dira. Hemen esan deuna, hemen zein da kompetentzia, honen atzetik kompetentzia badao, hori da, seleccionar algunas injusticias y manipulaciones, hori da gaia, y expresar su valoración crítica, hori da ikasleak egin berduna, bai, pentsamentu kritikoaren lanketa, elaborando textos de diferentes tipologías, integrando códigos verbales e icónicos. Horrekin, egoerak beste pila bat sortu daitezke, gai hau, egoera honen antzeko. Eta hemen segin dute, Nikusiko du, ba, irakasleak hemen jarret irakaslearen hitzak, eh? behar jartezuna asko markatu neutzen, ikaslei argazkiak erabili baino lehen eskubiden jabeekin hitz egiteko baimen eskatuaz. Jarrez zitun ikasleak irudiak aukeratuta, irudioien egileei jakin zen egile, eta baimenak eskatzen idatziz, baimenak eskatzen. Egia esan, askok eta askok erantzuna jaso eben, eta ikasleentzako oso gauza polita izan zen. Atzerriko komunidadeak, komunikabidea, prentzako NGak, hoiekin da, bialdu zegoen, politenetako bat, hau da, irudi bat aukeratu zutena, ba, ikasle batek zuna, protesta kontra la Vietnam, eta baimena eskatzen idatzi zien, gaina hemen hizkuntzak ere, hau frantsesez idatzi zuen ikasleak, baimena eskatzen, hemen jarri dut bera pasazigun gutuna, eh? azirrezta astigarraga da irakaslea, eta berak pasazigun ikasle honek idatzitakoa, enduta dago ikaslearen izena eta, madam ez dakize, bani naiz, arizmen dikastolako ikasle bat, eh, Euskal Herrian bizi naiz, eskatu nahi dizut lan baterako baimena, eta, bueno, bajartze hori eukeratu zula, balorea edo korajea adierazte zuelako irudi horrek, eta horren adierazgarri, erantzun zieten beraiek esan dez, bueno, ba, ba, segun ze kalidadez, kalidade honez da zerbait egin nahi badu, badiru irurunde berrogeita marra euro balio dula, beste doa indala, eskuntzarako, esan zion beraiek ez ez, ba, bereek lan baterako bakarri zala, eta, bai? Baina horrela, ba, bera bezala, beste ikasle asko jaso zuten, eta bide bada, ba, horrelakoak lantzeko. Eta, honekin batera, gai honetan ikate jardu ere, desan beti egoera, produktu bukaerako, baino tartean egiten dira gauzak, hemen denuntzia hoietarako eh, eskatzen zen, muro virtual kompartido. Ukorretarako aplikazio guretzat nahiko errexa eta eh, aure errentagarria gertatzen irakaslei da padleta, ez dakit ezautzen zuen padleta, eh, olakoak egiteko, pentsatzen tormeiru ditarako baietz, eta hemen dago ba, beste ikastola batean, kasu honetan gurutzea ikastolan, jarduera unitate honetan egin duten ba, berdina. Denunziando una situazioan, hemen badakizu ikasle bakoitzak irakasleak sortzen du horrelako ormairu dia, oso horrexa sortzen, elbide bajartzen du, eta ikaslek ja horretan bakoitza bere izenarekin edo publikatu dezake, eta galditzen da, ba, hola publikoan denen arteko... Eh, egoera la violencia de género, explotación a los trabajadores, bakoitzak horrestet ezan, baina esan, e, lanketan azteia sobre los derechos humanos, hortzeon aurreko, eh, saltatu eta aurreko egoeran, da hemen ikaslei lanketa huizkatze zai, ez? La declaración de derechos humanos, que sabes de eso, que sabes de sus artículos, ze entzun bai, baina gero badakigu ze artikulo dian, zer lanketa egiten dan, pixkat hau da, unitate horretan ere, denuntzia horren baitan, sartu daitezken egoerak. Beste adibide bat, ba ingleseko eh, arloan, ba hemen zatei, ba, gaur egungo kasetariak kasetari digitalak dira. Hau da inglesa, eh, arloa, baino, egoera batean, Torduan, hemen kasu honetan eh, testuaz gain argazkiak eh, publikatzen dituzte, editatu, sare sozialetan jarri, basu ere izango zera horrelako digital journalist edo DJ, ba, DJ bat, baina ez DJ ezagutzen dugu bezala, pixka jokatzeu e, eh, gorrekin. Eh, eta, bueno, hautatu pertsona interesgarri bat, zure inguruko pertsona bat, eta pertsona horren baloreak adiraziko dituzu. Zer lerroak berriro. Ba, pertsona baten, ba, pertsona, bere profesioaz gain, ba, aterako zu bere balore humanistikoak osertan gehiago eragiten duen, Eta, ba, pixkat argazkiak atera, argazkiak editatu, ze gauza hauek ere hortikan daude, gero publikatu zare sozialetan, Eta beste aplikazio bat erabiltzen duguna horrela edizio digitalerako eta publikazioetarako da LuciPrest. Lehen esan dizu eguna, LuciChart e, eh, eh, mapa kontzeptualak eta horrelakoak egiteko. Kasua guain adibidea, hau egin daiteke beste mila baliabidekin, baino e, aldizkari digitalako web publikazioak edo horrelako nahiko eredu eta txuk, oso txukun e, ateratzen ditu. Nahita jarri eta hemen lotura aplikaziora, eh? ikus dezazuen horrelako lotura bat, eta bi, bi eredu bai daude. Eta hemen aukeratu dute ikaslek, beraien irakasle bat, irakasle izateaz gain, irakasle bezala oso ondo jartzen dute, adako izango da. Eta horretaz gain, ba, sukaldaria da udalekutan, ezikoko udalekutan, eta ba, gaia gustatzen zaio, eta gaina besteengan ba, eragiten du, eta bueno, hori ba, inglesez, irudi bakoitzarekin, horrelako aurkezpen bada, irudi bat, eta testua momentu honetan ez dizuet irakurriko, baina bueno, ba bea zientzietako irakaslea eta bere profesio asko gustatzen zaio, baina udalekutako hori da, ba horrelako hemen argazkia dauzkate, beraien nola udalekutan ibili dian irakasle horrekin eta hau bezala, ba beste hainbateko adibideak engo dira. Beste bak gizarte zientzietan, gizarte zientzak inglesez ematen dira eh, ikastoletan DBH irugarren mailean da laugarren mailean, eta hemen jarduera ekonomikoak lantzen dituzte, bueno, gai honetan. Eta orduan, enpresa iraunkor bat egitea da helburua. Orduan, enpresa baten atalak ikaseko dituzte, enpresa iraunkor bat nola da, zeber ezitasun ditun, taldetan lan egite eskatzen da, talde kooperatiboak hori da beste bat ere txertatu berdezuna egoeretan, segun nola egin, erabakiak hartzea da beste e, lanetako importante bat, eta hemen ikaskidek egingo dute, gero benetan aurkeste zituzten hauek, Europako e, proiektu e, batera, e, horrela enpresen erakuta, eraketa batera, eta ikaskiden hartan egite zuten lehenengo valorazioa. Irizpide batzu markatzen zituzten, da azkenean gero hausko aurkezpen bada. Hemen enpresa eraketaren azkenengo hausko, bueno, aurkezpen formatuan dago, baina hau egiteko ba, ikasi dute aurretik, hori lehen esan deuna, ba, ze kompainia bat sortu behar dute, logo bat jartzen diote horri, taldean eh, eginda dago hemen, ba, ze edukia ere, ba, bueno, ba, hauek horrelako enpresa bat eratu dute, en, saltzekoak ba, erastunak eta ez dakiz zer gauza, kolekzio berria, nola banaketa nola egingo duten, zein diran inputak eta e, oie, ze dituzten, beraien e, honetan ere ekologia astarnak edo zer e, lanketa egiten duten hori ere markatuta dute, eta bueno, bukerako lako... Ikusten zuen, thank hori ez da oso itxuraskoa, baina bueno, hor, zerbait baita zabartzen Bueno, ba, hemen, zein da kompetentzia hemen, ikusi dauna, ba, jarduera ekonomikoak azaltzen ditu, hor da gaia, proposamenak eginez, bai, eta iraunkortasun ikuspegitik hobetzeko. Ordan hau bezala egoera uzan edo beste bat jartzezue kompetentzia horren baitan. Matematikako kompetentzia, matematika da beste gai bat asko aldatu dana e, eremu digitala sartu danetik eta irakasle askoi asko kostatzen saiena, asko e, buru aldaketa hori egitea. Ze hizkuntzetako oituago daude aldaketak lehenagotik etorri dira, komunikazio irizpide horretatik, baina matematikakoak oso gehien, irakasle gehienen kasuan asko dira, ez dakit hemen matematikako irakasleak, zaudete? Ez? Bat? Bueno. <laughs> ba, e, eragiketak egiten e, pasatze dute denbora asko eta horretan oso zentratu daude eta hemen buelta, horrei buelta asko emate zaio. Hanetzat, egoera hau ikusi egia komplikatua da, eh? Bueno, nahi irutu zitzaidan. eta ni zientzietatik junaiz, dauek hauek ez ditut ikusi, behin ere debeatxe iru, baina bueno. Ordan, Pascal eta Zerpizkiren triangeluak, hau da gaia, ba, hori da Pascal triangelua, goiko zenbaki bakoitza goiko goikoen batura da, bi hau da hemen bat bik hiru emateu, bat batek bila, horrela osatzen da Pascaleko eta bestia da e, triangelu batetik uste zo barroko triangelua bakoitza infinitora arte triangelutan banatzen banatzen batzen dijuana, hori da zirpizkirena. Ordan gaia, zientzia gai bajartzeie, ikaslei eta esateie egin behar dutela horretatik hemen normalki egoera batekin eta kompetentzia batekin zeregin desberdina planteatzen zaizkie, bi o hiru zeregin, kasu honetan bi zeregin, badala monografiko dibulgatzaile bat egitea, orduan informazioa bilatu behar dute, hasi gai horre, matematikan ere, azkenean komunikazio lan bat egiten da, ez da bakarrik egiten eragiketa lan bat, bukatu behar da komunikatzen ere eta idazten artikulo zientifikoak, eta dibulgazio artikuluak. Ordan hori ere egiten da, txostela osatu, gidoia egin, informazioa bilatu, hori da lehenengo zeregina, nik erakutziko dizuet bigarren zereginaren adibidea, eta gero esatei, paper euskarrian imprimatu nahi dezu hori, dibulgazio artikulu badalako, eta ale kopuru erabaki behar dezu. Jakin behar dezu, zenbat ale atera behar dira. Hemen estadistika lantzen ari dira, dekusiko dugu, Ordan, euskarri desberdinak emate zaizkie, irakaslea ikasleei komplikatu egite zai askotan egoera hauetan, egoera bera ulertzea. Egoerak eskatzen du ulermen, importantea, irakurri behar dute egoera. Euskarriak ulertu behar dituzte, eta hori da bizitzan gertatzen zaiguna. Mila Euskarri ematezki e datuekin, eta hori da lehen egun hauetan ere atera dana, datuen interpretazioa gero importanteagoa da, irizpide kritiko eukitzeko. Ze aldizkarietan, esatezko, eguneko ez dakizen batek egin dute, eta... Aber, esaten nahi zaigun. Aber, Orduan hemen ere jasotzen ditu lau proposamen argitaletxe batek emate dizkien datuak, esaten tiradak nola egiten dian, eta guraso aditu bat omen dago, hori izate egoeran eta e, grafika bat eskaintzaie. horretan nakin beraiek egin grafika osatu ze grafikan konfunditu dira eta irakas gurasoak eman dio grafika baino datuak ondo jarri gabe. hori da lanetako bat grafika osatzea eta zein dan proposamen egokiena aukeratzea matematikako zaregina. Ordan, grafika osatzeko kalkulorria. Kalkulorria matematikan bi aplikazio nagusi daude, txertatu dituguna kalkulorria bat eta geogebra beste bat. Ikusiko ditugu ta hori matematikako entzat igual normala da, baino bakasu honetan jarduera e, askotan eskaintzea ikas materialetatik txantilloi garatuak, ja ikasla ez azteko hau utzetik azten. Kasu honetan, hori zaten unik, diagrama hauek nire garaian ez ditu ikasi, pentsatzen bai, normalak diala. E, kaxa diagramak eta bibote diagramak. Bau ba, da, kaxa, eta kaxa honetatik ateratzeianak biboteak dira, ez da ikusi duzen pertsentilak eta horrelako grafika motak di hauek, e, ba, kuartiletan banatuak, euneko hogeita bostak erantzun duna da hemen bera, beste euneko hogeita bosta hemen, urrengoa hemen, eta kanpo hemen, grafika hau jasotzen dut ikasleak datu hau beko hau jarri gabe. Bai? Eta jasotzen ditu argitaletxeko datu hauek, diala tirada datuak. Ordan lehenengo lan egin berduna ikasleak da, hau berak atera behar du. Ikasi dunarekin unitatean. Ordan esan berdu, datu hauetatik zer da minimoa? Eta hemen hori da, hau da ikasleak eginduna. duna funtzio, kalkulu horriak emateitu funtzioak hori egiteko. Eta erabili berdeu, ze momentu honetan hori ez da normala. Beituko adorri eta ber, hasiko nahi, zein da minimoa begiratuz, eta nik behitzen, aber, zein da neuneko goita bosta, lehen ole egitezian estadistikako lanak. Momentu honetan, kalkulu horriak emateizu, kuartila, lehenengo kuartila, ezkia da, kuartila, hemendik onea hartuta, lehenengo kuartila, zein da, bigarrena, eta hau da ikasleak eginduen lana, eta jarri duna, lehenengo. Bai? Ordan lehenengo lana hori egitea da. Ondoren, hau proposamenak. Eta berak erabaki berdu zein dan proposamen egokia hortek, hortikan. Hau, guretzat ere komplikatu izango litzak, eh? egoera hau jarri hemen eta egitea abertzainek, eh, eta debea txehiru da, eh? egiten dute, eh? nahi ikastola guztietan egin dute, ordan. Ez ateizue, Gure monografiko, eh, monografikoa divulgazio helburuarekin egin izanik, zentzuzkoa da eunda berrogeita ale argitaratzea, hori zaten duanek. Mikelek esat dugu, mila bosteun ale argitaratu beharko genituzke, horrela guraso guztien gana iritsiko litzateke, gobai litzateke. Karrosek esat dugu, nire ustez, DBHko ikasle eta gurasoen gana iristean nahi badugu, zeireun eunda berrogeita ale argitaratu beharko genituzke. Eta amaiak, larogeita marralekin nahiko izango litzatekela. Orduan, hasi bertza, bueno, hemen zein deskartatzea lehenengo, ikusi ditugun hauetatik. Ta hemen minimoa eunean dago eta maksimoa sortzire unean. Orduan, laro gehieta marrale, ja fuera, izango litzake, eta mila bosteunale, ale, ere bai. Vale, orduan, batzuk, deskartatzea, eta horretaz gain dakau, ez, gero da bere jatzea. Orduan, hasi berde ikusten, helburu dibulgatzea alde baldin badauka, zer da kuartilen esan aia zenbat, ba, lehenengo kuartilean da, euneko geita bostak, erant, euneko eh, geita bost arte dagona, berrogeita marra da, bigarren kuartila, tuan, alde baldin bada, jende asko hori iritsi nahi dugu, bai, jumerko gineke, irugarren kuartilara, torran, er, erantzun hori danakin, erabakitzen da, Carlosena da, erabakidu ikasle honek, erantzun egokia, eta idatzi behar duztu horrekin bakarri bukatzen, Ze matematika jartzen duen erantzuna eta punto hor bukatzen Ez ez. Justifikatu berdu justifikatu berdu e, eh, izkuntza matematiko erabiliz edatuak ondo adieraziz hori testu batean. Da, osatu, nire ustez, bueno, ustez pentsatet ikasle oso nadala, eh? oso ondo jatzen da. <laughs> Aukeratu digunean, ja, baina, bueno, hau egin dute danak ere bai. DBH-ko ikasleetan gurasoen gana iristen nahi badugu, zeirenda berrogeita marrale, argitaratu beharko genituzke, eta beharra guztia egiten du horretan bai? Matematika. Eta azkenik, hontze bukatzen urrengo mate, bueno, ta hemen kompetentzia ikusten dezue da zenbakiek duten presentzia eta propiedadeak adierazten ditu, adierazi daki, emandako informazio gidoi batean laburtuz, eta gero zenbaki segidek eta parametro grafiko estadistikoak emandako informazioa aztertuz, improvisatuz eta proposamen egokiak egiten ditu. Azkenan proposamen adierazi hoiedanak dira egiten dian eta hemen tartean hau aurtzaro ikastolan eginda dago, astu zai, matematika arloan, funtzio kuadratikoen parametroak eta unitate honetan bertan lantzen dira, eta funtzioen parametroak geogebrarekin lantzen dira kasu gehienetan. Orduan, hemen dago, ba, pixkat ikusteko, eta simuladoren garrantzia hauetan ere. Baloreak lehen egiten diretun horrelako... <sighs> E, hauetan egiten genduna, Abar, kargatzen. Kargatzen nahi da, eh? Hauetan egiten den duna guke matematikoen funtzioa, bigarren mailako funtzioa eta x berbi gehi x gehi c berdin 0 gonoa, zer da? Ebatzi. Eta gero, egin grafikak eta. Bai. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza hitz egiten denean askotan esaten da edukia bera hmm. proiektutik atera behar duela. Ose, ikasleak ikasi behar duena proiektua garatzen duen bitartean ikasi behar duela. Hau kesti horrela, eh? Ez, ez. Eh, hemen proiektu ez da unitate guztian lantzen dan proiektua. E, bai hasieratik unitate hasieran proiektuaren proiektuaren eh, Esan, ez da hiru hilabeteko proiektuak, bat, beste proiektuak laburragoak dira, denbora batean egitekoak, bai daukazu egoera bat unitate hasieran. Dakizu nora iritsi behar dezu, kompetentzia hori lortzera eta hori demostratzera iritsi behar dezu. Baina edukiak jardueretan lantzen dituzu eta gero hori integratzen dezu egoera batean, egoera laburrago batean. Ze denbora guztian enberko zen duke egoera hori beti presente dago, eh? eta unitate batzutan egite dituzu gauzak, egoera ebazteko tartean, oso luzea baldin bada egoeraren ebazpena, ba, aizea gauza lorpenak egiten unitatean zehar. Baina beste batzutan gero produkzioa da ikuste, zoe, ba, begin denuntzia bat, momentu batean, baina zukorretarako ikasi dituzu bat gauza lehendik. Ba, uste ez detela hau gehi jarri, pagina, a berra. Eh? Bueno, esan, edakustatik angeo geogebra, hor bueno, ez da geogebra. Simuladore bada geogebra lan ikusten duzu variableak eta bestela lusatu ingo Eta azkenean, ba, berriro gueltatze irudi, lehenoko irudi da. Kompetentzia digitala eta zehar kompetentzia guztiak hortartean daude, arlo guztietatik daukau erantzukizuna horren lorpenean, eta horrela egin behar da, horregatik ez du balio irakasle batek ni nahi dut, ez ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Eta horrela lortuko genduke LHen irtera profila eta gero derrigorrezko bigarren hezkuntzan ere profil hori lanketa hauek eginez. Ustet hola bukatzen nula, bai, hau da azkena. Orduan